ja? Nebāz pirkstus nedrīkst tā, tā nav smuki. Tuks. Jā, tāpēc, ka visiem ir vēl tukši. Emīļa. Nu, pasauc visus. Pasauc visus, lai nāk ēst, Emīļa. Nāc! Nāc! <laughs> Ja tumbas tagad nevajag, nāciet ātrāk ārā. Mums taču ir liela programma, saule sāk pazust. Ei, pazūdies, viens no... Hmm. Viņam uz vietas, būs. No, nu, ponies. Tev ir pašām savs galds. Super, tev gan ir laba dzīve. Nu, kas mums vēl tur? Nu, negribu tev, varbūt tās es tev nolikšu dēliņu. Ko? Lai saulīt. Kaut ko apakšā vajag palikt, vai ne? Jā, bet lai saulīt nespīd acīs, es varbūt domāju, tu jau drīz varbūt. Kus, ko tu brauc tagad? Emīl, nīdēt beidz. Apsēdi viņu no gala, no mājas puses. Es jau tāpēc sāku nīdēt. Kāds apsēdies šitā? Kāds te apsēdies? Jā, poti būsi galā. Galda galā. Būs mazā galda saimnieka. Saimnieks vienmēr sēž galda galā, paties kā dikta. No. Viņš bija galda galīgā. Šāra krēslā. Galīgākajā galdā. Jā, jā, jā. Nevajag cepri, nebļēj lūdzu, dzirdi tev dēlu. Kas? Nu, neprāt. Viņš ir otrā galā. Zini, tā latviešiem teicies, ieņem viņam. Tu zini, kā latviešiem ir par mhm. galvu galīgi? Nu? Vienā galā saimnieks, otrā muļķis. Ah skaidrs. Nevajadzēja teikt, vajadzēja atļaut viņam apsēsties, abas <laughs> tā pateikt. Es tikai briedu vēl, nebija nobriedis. Ja es apņoju, es skaļi domāju. Kā būtu, ja būtu. Baigais viedu kāpums. Tā, dojas nu, uzsīšu. Tajā galā mums uz viedu galds. Atradām vairāk. Atradīsies. Un es pat nezinu, kāda ir jāga viedu dot apkārt kāpus vai arī. Vai ir ieplīt turienīt. Jā! Kur ir? Mums ir zviedru galds tajā galā. Jautājums ir, kā nogādāt viņu, vai laist ļodas apkārt, vai iet katram pakaļ? Ko? Kurš ir kā apkārt jālaist? Balsēm. Kā mazāk nogādāt? Balsēm. Man, man ir tāda vēlme, eh, kad eh, šķīvīšu to turieni. Bet kas zinās, cik tu gribi? Liet, vai arī pats iet ar šķīvīti, tāpēc, kad lieta ir tāda, kad eh, es negribētu nolietot galdās, vispār zupas servēšana tā tā, vai ne? Jā, nu, vispār, jā, jā. Bet, bet nu, viņa tur eh, ir jāēd, jo būs forši. Viens salējais tur stāv un uzmanīgi lej. Katram pēc vēlmēm. Katrs pienāk ar savu šķīvīti. Tā, ir tā uzruna tev no sākuma, vai mēs sākam uzreiz ar liešanu? Nu, viņam ir piešķirt ar vienu glāzi, vai ne? Šitās jau kā nekā jumju nāri. Šis ir centrālais pasākums. Tā. <gasps> Pasēdiet, lai es varu paņemt bildi no tā. Bez tevis, kas tā pa bildi, varbūt labāk es no šitā galu. Ej, man aizsaukt. Tā ļoti. Tu vari uzmanīgāk. Jo šeit ir kontrasts. Vispār neko nav redzēt. Ej, sēdi tajā galā. Vismaz jost. Es, es viņai teicu, ka viņš mūkā izstās kopumā, un es tevi viens uzvalciet. Stāv jau saka, ka tu izlieties, ka tu saki uzrunu. Lai var jost. Kāda jēga? Nē, pakatās pirmās sienas. Negribu izlieties, ka tu kaut ko saki? Celies augšā un izlieties, ka tu runā. <laughs> Izlieties. Parādi skatu. Zobus nerādi uz māju. <laughs> Jāni, neaizsadz Dievu. Viss jau tā Kur ir vēl pārējie? Fotosesijas man paspēja. Gaur, cik reiz tev jāaiziet? Gaur, es gan stūgalas viņu redzēju, tur uz to pusi. Es laikam domā, ka mēs visu esam. Ai, labi. Ēdam. <laughs> Paņemsim bildes, kad tas sanāk. Viņš ēdam. Tā. Nobildēšu tavu lielošu staru šķīvi ar sevišķi.